Osuustoiminnan luvatuksi maaksi. Eli tavallaan osuustoiminta on meillä äärettömän yleistä. Meillä on yli 7 miljoonaa osuuskuntien jäsenyyttä, keskimäärin 1,3 jäsenyyttä jokaista ihmistä kohden tai 2-3 päällekkäistä jäsenyyttä jokaista kotitaloutta kohden. Eli tietyllä tavalla osuuskunta määrällisesti näyttäytyy hyvin tuttuna ja laajasti tilaa saaneena ilmiönä. Toisaalta sitten voi myös mun mielestä perustelusti sanoa, että jotenkin kyseessä on ehkä tämmöinen tuttu tuntematon, eli, eli monet meistä, ketkä ehkä kannetaan lompakosta näitä korttia tai jotkut on mennyt hakemaan vain opintolainaa tai asuntolainaa ja samalla vahingossa päätynyt vankin asiakasomistajiksi, ei ehkä millä kuitenkaan sitä jäsenyyttä tai osuuskuntaan kuuluvuutta kovinkaan sitten vahvasti muuta kuin ehkä joidenkin bonusten tai alennusprosenttien kautta. Eli tietyllä tavalla toki myös sit aika on tehnyt tehtävänsä, eli sit oma aikansa radikaalista yhteiskunnallisesta liikkeestä on kuitenkin tullut vuosien myötä aika lailla tämmöinen niin kuin valtavirtaisen talouden muoto tietyllä tavalla, ainakin ensisilmäyksellä katsottuna, jos ei lähde raaputtamaan sieltä pintaa, pintaa paljon syvemmältä. osuuskunnat syntyi aikanaan vaihtoehdoksi oman aikansa tämmöisille jollakin lailla epäreiluksi koetuille käytännöille. Osuuskuntien historiasta pystyisi kertomaan monenlaisia tarinoita ja poimimaan erilaisia näkökulmia. Et oikeastaan tänään mä haluan nostaa esille kaksi sellaista näkökulmaa sieltä historiasta, joista koen, että niillä on merkitystä myös tämän päivän osuuskuntien kannalta. Eli ensimmäinen näkökulma on tietynlainen sisäinen jännite tämmöisen äärimmäisen käytännöllisyyden ja toisaalta sitten ideologia ja idealismin välillä. Eli tavallaan jos mietitään ihan niitä ensimmäisiä osuuskuntia, kun osuuskunnat sai alkunsa silloin 1700-1800-luvulla teollisen vallankumouksen möyrinnässä, niin tota, usein, usein ne lähtökohdat oli hyvin konkreettisia, hyvin käytännöllisiä. Eli jos mietitään ensimmäisiä osuuskauppoja, ne tavallaan syntyi tilanteessa tai jonkinlaisena vastalauseena sen ajan epäreiluja kauppatapoja kohtaan. Eli tilanteessa, jossa kauppiaat saattoi saatto jatkaa ruoka-aineita vähän muillakin aineilla tyyliin. Maidossa saattoi olla mukana liituvelliä tai sitten kauppias saattoi saatto, äh, kääntää punnuksia vähän omaksi edukseen, kun myi viljaa ihmisille. Ja tavallaan siinä syntyi sitten hyvin semmoinen konkreettinen ratkaisu tai vaihtoehto ajatus, eli että ostetaan porukalla se muutama säkki viljaa, jaetaan se sen mukaan, mitä itse kukakin tarvitsee, ja jokainen maksaa oman osuutensa. Eli tavallaan päästään semmoiseen aika niin kuin läpinäkyvään ja reiluun kaupankäynnin tapaan, ja toisaalta saadaan sitä, mitä halutaankin saada. Tai sitten jos miettii osuuspankkien esiastetta, osuuskassoja Saksassa, saksalaisella maaseudulla. Ne taas syntyi tietyllä tavalla vastalauseena ja vaihtoehtona tämmöiselle niin kuin yksityiselle, aika rankkaan koron perintään perustuvalle rahanlainausjärjestelmälle tilanteessa, jossa maatalous oli aika kehittymätöntä, ei ollut hirveän tuottoisaa se elinkeino, sitten tuli katovuosia, jotka toi omat haasteensa. Pankkijärjestelmää ei ollut ja sit sitä kautta tosiaan yksittäiset pienviljelijät jäi aika lailla näiden sitten rahan lainaajien armoille ja sitten näistä lähtökohdista lähdettiin etsimään reilumpia vaihtoehtoja. No, toisaalta sitten tämän äärimmäisen käytännöllisyyden ja ruohonjuuritasolla liikkumisen lisäksi läpi koko osuuskuntaliikkeen siellä on ollut hyvin vahvoja tämmöisiä niin kuin ideologisia virityksiä, ajatuksia hyvinkin laajasta yhteiskunnan muutoksesta, paremmasta huomisesta. Eli esimerkiksi puhutaan utopiasosialisteista, jotka visioi tämmöisiä laajempia osuuskunta, osuuskuntayhteisöjä, falangeja, jossa tota, ihmiset tekisivät työtä kykyjensä mukaan ja saisi sitten tavallaan siitä työn tuotoksesta osansa tämmöisen jonkinlaisen osuuskauppajärjestelmän kautta. Ah, Robert Owen Briteistä mainitaan usein tämmöisenä niin kuin sosiaalisesti ajattelevana tehtaanomistajana, joka toteutti monenlaisia sosiaalisia uudistuksia omilla puuvilla tehtaillaan. Mutta sitten se, mistä hänet ehkä vähän vähemmän tunnetaan, on se, että hän myös visioi ja perusti Pohjois-Amerikkaan erilaisia utopiayhteisöjä, joista jälleen osuustoiminnalliset ajatukset ja arvot oli hyvin vahvasti läsnä. Eli siellä esimerkiksi kokeiltiin hyvin tämmöistä radikaalia sama palk, niin palkka rakennetta, josta kaikesta työstä maksettiin ikään kuin samaa palkkaa ja muita, muita vastaavia piirteitä. Myös sitten tota, utopiasosialistit, osa heistä puhuu puhu vahvasti sitten just tavallaan myös siitä, että työläiset ottaisi tuotannon omiin käsiinsä, haastaisi kapitalistiset yritykset ja ajan myötä jopa syrjäyttäisi ne Eli siinä oli vahvasti ajatus siitä, että työn tuo tuotto kuuluisi työläisille itselleen. itselleen. Ja tota, nämä ideat, ideologiat oli sellaisia, että kaikki niistä ei toteutunut käytännössä, osa toteutui käytännössä, mutta sammu kuoli sit ajan myötä, mikä mistäkin syystä. Mutta silti niillä on ollut semmoista niinku inspiroivaa vaikutusta ihan näihin päiviin asti, että ihmiset on ammentanut sieltä ajatuksia ja lähtenyt kokeilemaan niitä ehkä jostain toisessa muodossa. muodossa. Eli tosiaan tämmöinen käytännöllisyys ja toisaalta sitten vahvakin ideologisuus on elänyt tietyllä tavalla yhdessä tämän osuuskuntaliikkeen sisällä. Uh, tota, toinen sit, uh, historiallinen näkökulma on se, että osuuskuntaliikehdintä se tyypillisesti usein on ollut jollakin tavalla sellaista niin kuin vähäväkisten liikehdintää. Eli esimerkiksi kun osuuskunta-aate rantautui Suomeen 1800-luvun lopussa, Hannes ja Hedwig Gebhardt toisen Saksasta, osittain Irlannista, niin siinä hyvin keskeisenä semmoisena pontimena oli parantaa kaikkein sen vähäväkisimmän maaseutuväestön taloudellista asemaa eli pientilallisten torppareiden, mäkitupalaisten asemaa, jollakin tavalla vahvistaa sitä heidän niin kuin, taloudellista lähtökohtaa. Mm-hmm. Ja, ja tota, tämä vähäväkisten aseman kohentaminen niin, niin laajasti kansainvälisesti on semmoinen tähän aiheeseen liittyvä teema. Mutta sitten mistä tulee taas se tietynlainen jännite ja paradoksi, niin on se, että et sitten loppujen lopuksi aika usein kuitenkin se ei välttämättä ole ollut ihan kaikkein ne vähäväkisimmät itse, jotka on lähtenyt sitä osuustoimintaa viemään eteenpäin, vaan siellä on ollut just tämmöisiä niin kuin visionäärejä, jotka on tullut ehkä, joilla on ollut ehkä koulutustaustaa enemmän tai jollakin tavalla yhteiskunnallista asemaa, jotka tota, on nostanut niitä ajatuksia eteenpäin eteenpäin. Tai sitten myös siellä niin kuin ensimmäisissä osuuskaupoissa, niin ei ne ollut ihan ne kaikkein köyhimmät, jotka lähti sitä viemään, vaan sinällään tavallinen työväestö, mutta joilla kuitenkin oli sitten jotakin pientä varallisuutta ehkä sijoittaa siihen tota, yhteiseen yritykseen ja näin päin pois. Ja toisaalta sitten niin kuin he on pystynyt vetämään mukaan myös sellaisia ihmisiä, joilla ei sitten ehkä itsessään ole ollut sitä henkistä tai kulttuurista tai aineellista pääomaa lähtee, lähtee mukaan. Et, et, et, et siinä mielessä niin osuuskunta-aate se kytkeytyy hyvinkin tavallaan semmoisiin niin radikaaleihin vasemmistolaisiin liikkeisiin, mutta toisaalta sitten hyvinkin konservatiivisiin, jopa tämmöisiin niin porvarillisiin ajatussuuntiin, kristillisiin, kristilliseen etiikkaan ja näin päin pois. Että, et se on siinä mielessä aika monimuotoinen liike, liike ollut. Aa, en tuohon historian syövereihin lähde nyt eh, tästä kohtaa sen eteen enempää, mutta lyhyesti tiivistän vielä tätä osuuskunnan ideaa ennen kuin mennään tuohon sitten tämän päivän uuteen, uuteen osuuskuntaliikehdintään. Eli tosiaan osuuskunnat, varsinkin varsinkin niin kuin maailmanlaajuisesti katsottuna, niin ne saa aika erilaisiakin niitä käytännön sovelluksia. Voi olla, että se toiminta, mikä meillä täällä tulkintaa yhdistystoiminnaksi, tulkitaan jossain muualla osuuskuntatoiminnaksi, mm. tai jossain puhutaan säätiöistä, toisessa paikassa osuuskunnista ja näin edespäin. Lainsäädäntö vaihtelee, vaihtelee vähän eri maiden välillä. Mutta jollakin tavalla niitä semmoisia yhteisiä piirteitä, mitä on nostanut tässä esille, niin on tosiaan se, että pohjalla on jonkinlainen yhteisöllinen jaettu, koettu tarve. Jollekin pitäisi tehdä jotakin. Sitten toisaalta osuuskunta tietyllä tavalla yhdistää tämmöistä niin yksilöllistä ja sitten kollektiivista ajattelua siinä mielessä, että siinä oma apu yhdistyy keskinäiseen tukeen, eli yhteisvoimin lähdetään näitä tarpeita täyttämään tai epäkohtia korjaamaan osuuskuntia, osuuskunnista puhutaan, että osuustoiminnalla on kaksoisluonne, eli lähtökohtaisesti kyse on taloudellisesta toiminnasta, mutta sitten kuitenkin siitä näkökulmasta, että, että talous on vain väline jonkun muun päämäärän tavoittelussa. Eli tavallaan niin kuin pienimmillään sen jäsenyhteisön hyvinvoinnin kohentamiseen tai pahoinvoinnin vähentämiseen tai jonkun tavoitteen saavuttamiseen onko tänne päin tulossa lista. Ja sitten vielä tuo demokraattinen jäsenhallinto on aina ollut vahvasti osuuskuntaliikkeestä mukana, eli ajatus siitä, että äänivalta sitoutuu ihmisiin ja yhteisöön, eikä niinkään siihen omistetun pääoman määrään, mikä näkyy esimerkiksi just erilaisissa, tuossa myöhemmin kerro esimerkiksi muutamia esimerkkejä tämmöistä infrahankkeista, jossa tavallaan niin kuin tämän yhteisomistuksen demokraattisen äänivallan kautta se ikään kuin pysyy paremmin yhteisön hallussa ja hallinnassa. Sitä on vaikea myydä, myydä eteenpäin, kun se on yhteisesti hallittu ja omistettu. Uh, joo, eli nyt sitten puhun uudesta osuuskuntaliikkeestä tavallaan nyt keskeisimpänä tai suurimpana osana tätä alustusta. Eli tähän alkuun ihan lyhyesti määriteltynä, että mistä puhutaan, kun puhutaan uusosuustoiminnasta. Tämä käsite viittaa 1960-luvun jälkeen syntyneisiin pieosuuskuntiin, jotka, joita erityisesti on perustettu luoville asiantuntija-aloille, palvelualoille. Ja tietyllä tavalla tätä uusosuustoiminnan syntyä niin kuin toisaalta myös sen vanhan osuustoiminnan syntyä, jos tällä tavalla voi jaotella, niin selittää tyypillisesti erilaiset talouden mullistukset, yhteiskunnan murros, palvelujen menettämisen uhka ja myös, niin kuin se, myös on todettu, että osuuskuntia perustetaan erityisesti sellaisina aikoina, jolloin jollakin tavalla suhde työhön on muuttumassa ja etsitään tavallaan uudenlaisia mahdollisuuksia. Suomeen uusosuustoiminta ei vielä 60-luvulla varsinaisesti ehtinyt. Toki varmasti ajatustasolla sit keskusteltiin ja näin päin pois, mutta jotenkin se uuden osuustoiminnan synty Suomesta niin se ajoitetaan tyypillisesti tuohon 90-luvulle, jolloin työttömät lähti perustamaan työosuuskuntia. Ja työttömien perustamat työosuuskunnat tunnetaan myös kansainvälisesti, eli just esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, Briteissä silloin tyyliin vähän reilu kymmenen vuotta aikaisemmin öljykriisien aiheuttaman laman jälkimainingeista perust, työttömät perusti työosuuskuntia aiempaa enemmän, mutta tosiaan Suomessa sitten 90-luvun laman aikoihin ilmiö alkoi yleistyä. Nämä ensimmäiset suomalaiset työosuuskunnat ne oli tyypillisesti monialaisia ja lähti aika sillä tavalla vaatimattomistakin lähtökohdista. Eli usein ajatuksena oli se, että jokaisella jäsenellä oli jotakin osaamista aiemman työkokemuksen tai muun harrastuneisuuden perusteella. Ja ajatus oli se, että sitä omaa osaamista hyödyntämällä lähdetään sitten etsimään itselle työmahdollisuuksia ja sitä kautta myös sitten vahvistamaan sitä omaa yhteisöä. Eli siellä saattoi olla kaksi siivoojaa ja kaksi äh, rakennusalan ihmistä ja sitten hieroja ja luontaishoitoja tekevä henkilö, ehkä toimittaja, ehkä valokuvaaja, jotka sitten että niin sanotusti löi hynttyyt yhteen ja tota, lähti yhdessä, yhdessä etsimään omanlaista, uudenlaista työpaikkaa se, mikä on kiinnostavaa näistä työttömien perustamista osuuskunnista, niin on se, että kun monesti uudet aatteet tulee tietyllä tavalla vähän niin kuin keskusten kautta periferiaan, niin näitä perustettiin aika lailla yhtä lailla sekä kaupungeissa että maaseuduilla. Ja työttömien yhdistyksillä oli merkittävä rooli siinä ikään kuin sen ajatuksen levittämisessä. Samalla tavalla oikeastaan kuin silloin vanhojen osuuskuntien aikaan erilaisilla työväenyhdistyksillä ja toisaalta sitten maaseudun erilaisilla seuroilla – oli niin kuin se oma, oma merkityksensä siinä, että mitä kautta, mitä kautta ajatukset, ideat levisi eteenpäin. Ähm, ensimmäisellä, ensimmäisessä työosuuskunnissa keskeinen piirre oli se, että oikeus palkansaajan työttömyysturvaan motivoi ihmisiä lähtemään mukaan. Tämä ei erityisesti ole osuuskuntiin liittyvä piirre, vaan vuonna 1995 Suomessa Ähm, lainsäädäntöä tarkasteltiin ja siinä pyrittiin selkeyttämään tavallaan työntekijän ja yrittäjän rooleja ja oikeutta sosiaaliturvaan. Ja siinä kohtaa määriteltiin, että jos palkansaajan tai jos työntekijän omistusosuus yrityksestä jää alle 15 prosenttia, niin sitten hän säilyy palkansaajan työttömyysturvan ja sovitellun päivärahan piirissä. piirissä. Ja sitten osuuskuntia monesti kun perustettiin isolla porukalla, niin tämä ehto täyttyi. Mutta sinällään kyse ei ole erityisesti osuuskuntiin liittyvästä pykälästä, vaan ihan ylipäätään kaikkeen yrittäjyyteen liittyvästä pykälästä. Ja just noista myös omissa haastattelututkimuksissa, mitä on tehty, niin yhä edelleen tämä nostetaan hyvin tärkeänä asiana esille. Eli tavallaan just se, että kun mitä tahansa yrittäjyyttä lähtee käynnistelemään, niin harvoin niitä töitä heti välittömästi pasahtaa, täyttä työaikaa siihen eteen, niin sitten pystyy aloittamaan pienestä ja pikkuhiljaa keräämään sitä asiakaskuntaa sen takia, koska oikeus soviteltuun päivärahaan säilyy. Toki siinä on omat kommervenkkinsä, kun tota, järjest- sosiaaliturvajärjestelmän kanssa asioi ja näin päin pois, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin semmoinen taloudellinen turvallisuus siellä taustalla säilyy. No sitten toisena aaltona tietyllä tavalla voi nostaa esiin asiantuntijoiden ja luovien alojen osuuskunnat 2000-luvulla. Eli tässä kohtaa jollakin tavalla ehkä purkautui se tietynlainen, niin kuin, miten nyt sanoisi, luoville aloille oli lähdetty kouluttamaan aiempaa enemmän ihmisiä, työpaikkoja ei ollut tarjolla. Jollakin tavalla syntyi tarve organisoida sitä omaa työn tekemistä. Tai toisaalta sitten monille freelancereille tai luovien alojen ihmisille, joita on kutsuttu nykyajan torppareiksi, niin, niin, niin se elanto kun tulee monesta pienestä purosta, niin sitten osuuskunta nähtiin tavallaan keinona hallita sitä, hallita paremmin sitä omaa sirpaleista toimeentuloa ja ehkä sitten kenties myös jakaa kustannuksia kollegoiden kesken. Kaikki ei, kaikkien ei tarvi ostaa jotain tiettyä laitetta, vaan voidaan ostaa se yhdessä ja sitten kaikki hyödyntää ja käyttää sitä. Voidaan tehdä porukalla isompia Ja ystäviä ilmoitus kajahtaa sieltä. Äh, joo, eli nähtiin se yhteisö. Tervetuloa. Tervetuloa. Käy vaan peremmälle, täällä paikkoja, paikkoja löytyy. Piti. Piti. Piti. Juhtiaissa tuolla. Ai ai. Jos nostan muutamia tämmöisiä piirteitä työosuuskunnista ylipäätään vielä esille, niin tuossa alussa puhuin työttömien perustamista osuuskunnista ja sitten näistä luovan alan freelancereiden osuuskunnista. Niin tavallaan työosuuskunnatkin on aika semmoinen sisäisesti moni, monenlainen joukko. Eli tota, tämä kaaviokuva on yleistä mun omasta tutkimuksesta, josta, jossa kysyttiin sitä, että paljonko osuuskunnan jäsenistä oli työttömänä ennen sen osuuskunnan perustamista. Ja tässä näkyy tietynlainen sellainen kahtia jakautuneisuus, eli joukossa on oh, työttömien perustamia, mutta sitten myös joukossa on niitä osuuskuntia, jotka onkin perustettu muista lähtökohdista kuin siitä työttömyydestä käsin. Eli siellä tavallaan näkyy semmoinen tietynlainen uuden työn imu. Eli sitten just haastatteluaineistojen kautta piirtyy esiin ihmisiä, jotka tota, esimerkiksi on irtisanoutunut vakituisesta työpaikasta uh, sen takia, koska he on halunnut luoda oman näköisensä työn ja työyhteisön, jollakin tavalla halunnut rakentaa semmoista demokraattisempaa työn tekemisen tapaa. tapaa ja, tota, oman näköistä työelämää, eli tässä tosiaan tota, niin kuin yleisemminkin puhutaan, että uuteen työhön, prekaarin työhön, niin liittyy tavallaan just tämmöistä erilaista pakkoa, painostusta, aika pienen ahtaaseen rakoon ihmisten pakottamista, mutta sitten myös jollakin tavalla sen uuden työn lupaus, mahdollisuus tehdä itsenäisesti, oman näköisesti, ilman sellaista niin kuin hierarkista komento- ja käskytysketjua, niin se jollakin tavalla näkyy myös näissä suomalaisissa työosuuskunnista. Um, ähm, Sitten mä itse tota, tosiaan on myös tarkastellut sitä työllistymistä, että miten hyvin työosuuskunnat sit käytännössä on pystynyt työtä tarjoamaan jäsenilleen. Ja siellä näkyy myös tämmöinen tietynlainen kahtia jakautuneisuus, eli työosuuskunnissa tehdään ihan työtä, mutta sitten toisaalta osa-aikaisen ja satunnaisen työn määrä painottuu merkittävästi suhteessa siihen, mitä niin kuin palkansaajien keskimäärin tehdään. Ja nyt taas sitten tämän osa-aikaisuuden takana niin on erilaisia selittäviä tekijöitä, jotka kaikki ei välttämättä liity siihen niin osuuskuntaan muotona suoranaisesti tai, tai työhönkään. Eli siellä keskeisenä selittävänä tekijänä on esimerkiksi se, just tämä kun viittasin tähän työttömyysturva asiaan aikaisemmin. Eli koska, se, koska lähtökohtaisesti Uh, tässäkin toki on ollut monenlaisia tulkintoja matkan varrella, mutta lähtökohtaisesti, koska säilyy oikeus siihen soviteltuun päivärahaan, niin silloin tavallaan, että vaikka se osuuskunta ei toiskaan sitä täyttä tuloa, niin sitä osuuskuntaa voidaan pitää, pitää niin kuin pyörimässä ja elossa myös silloin, kun se työllistää vain vähän, tai vaikka osa jäsenistä ei työllisty lainkaan sen kanssa. Eli sitten verrattuna yksin yrittäjään, jolla aika nopeasti tulee niin kuin, tietynlainen pakko ajaa se yritys alas, jos se ei niin kuin, tuota riittävästi elantoa, että sitten saa ikään kuin taas oikeuden sosiaaliturvaan, niin tämmöistä samanlaista taustalla olevaa pakkoa osuuspunnissa niin ei, ei ole, vaan se sillä tavalla on aika joustava, joustava tota, yrittämisen muoto. Ja sitten osittain se osa-aikaisuuden suuri määrä selittyy myös toimialakohtaisilla kysymyksillä, eli varsinkin siellä luovien alojen puolella on paljon sitä, että tehdään osittain työtä osuuskunnan kautta, osittain sitten ollaan apurahalla tai tehdään niin kuin suoraan muille työnantajille. Eli tilanne käytännössä voi olla se, että ihminen saa tosiaan niin kuin osa-aikaisen työn osuuskunnasta ja sitten osa-aikaisesti muita tulee muualta, mm. jolloin se, se niin kuin koko toimeentulo onkin itse asiassa ihan niin kuin ok, mutta sitten se vaan näissä niin kuin aineistoissa näkyy ikään kuin osa-aikaisena työllistymisenä osuuskunnan kautta. No, sitten tuohon osa-aikaiseen työllistymiseen vielä muutama huomio, eli se tietysti itsessään ei vielä kerro siitä, että onko se toivottua vai ei toivottua. Ja sitten kun mä oon noita haastatteluja katsonut tarkemmin, niin siellä niin kun näyttää siltä, että se on sekä että. Eli selkeästi piirtyy esille yksi joukko, jolle se osa-aikaisuus on tavoiteltava, tavoiteltava tilanne, Eli äh, Elikkä, tota, tilanne voi olla esimerkiksi se, että elämässä on muitakin tärkeitä asioita. Eli esimerkiksi vaikka lapsia, perhetilanne on sellainen, että halutaan määritellä itse, että paljonko tehdään työtunteja nimenomaan sitä kautta, että ei haluta tehdä täysiä tunteja. Tai sitten voi olla jotakin muuta harrasteita tai elämän arvoja, joiden takia ei haluta uhrata niin paljon aikaa palkkatyöhön kuin mitä muussa tapauksessa tehtäisiin. Tai sitten joillakin näillä haastatteluista on sen kaltainen tilanne, että oma terveys ei kestä ihan sataprosenttista työtä. Ja he on nähnyt sitten hyvänä vaihtoehtona sen, että heidän ei niinku jatkuvasti tarvitse neuvotella työnantajan kanssa tavallaan siitä, että mitä he tekevät ja näin päin pois, vaan he saa niinku itse määritellä sen, että okei, että mä oon valmis tekemään tämän verran tunteja ja se on siinä, että, että se on niinku enemmän omissa käsissä se kuvio. No toisaalta sitten Uh, yksi porukka näistä osa-aikaisesti työllistyvissä selkeästi on sitten jonkinlaista tämmöisiä tilkkutakin parsioita, joihin, joihin äsken tässä viittasin. Eli just sitä omaa toimeentuloa kerätään monesta lähteestä, eli osuuskunta on yksi toimeentulon lähde, mutta niitä on sitten muitakin. Sitten on, sitten on yksi ryhmä, joka selkeästi on niin kuin vastentahtoisesti alityöllistyviä. He tekisivät mielellään enemmän tunteja, mutta sitä ei ole omalla alalla, omalla paikkakunnalla saatavilla. Eli se osuuskunta ei ole tavallaan tuottanut sitä tulosta, mitä sille ehkä alun perin on asetettu, että työllistyttäisiin täysin sen kautta. kautta. Eli tosiaan työtä ei ole, ei ole kertynyt riittävästi. Se, mikä toisaalta on kiinnostavaa, niin on se, että myös nämä henkilöt kokee, että se osuuskunta on kuitenkin parempi vaihtoehto verrattuna siihen, että oltaisiin tyystin työttömänä täysin tavallaan järjestelmän armoilla verrattuna siihen, että on otettu itse aktiivinen toimijan rooli ja sitä kautta sitten kuitenkin pystytty itse, itselle työtä järjestämään tilanteessa, jossa ehkä se niin kuin virallinen järjestelmä jollakin tavalla ei oikeastaan tarjoa hirveästi mitään vai muuta kuin sitten jossain vaiheessa ehkä jotakin tämmöisiä vähän niin kuin sanktioina koettuja, koettuja toimenpiteitä. No, sitten on vielä yksi ryhmä näissä osa-aikaisissa työllistyjissä, jotka, tota, joille se osuuskunta on tietyllä tavalla hätävara. Eli ne työllistyy pääasiassa osuuskunnan ulkopuolella mutta ne ei halua luopua siitä omasta osuuskunnasta sen takia, koska ne ajattelee, että jos tämä mun työ liukuu alta pois, jos jään aivan niin kuin oman onneni nojaan, niin sitten mulla on ainakin se osuuskunta, mulla on yhteisö, johon mä voin lähteä tiiviimmin mukaan ja sitä kautta sitten lähteä etsimään jotakin uusia mahdollisuuksia. Aa, Kolmantena osuustoiminnan uutena aaltona esittelen sit lyhyesti vielä palveluosuuskuntia, jotka myös on suhteellisen tuore ilmiö tästä 2000-luvulta. Ja tota, tähän liittyen voisin kertoa muutamista, muutamista osuuskunnista. Eli yhtenä esimerkkinä tuossa tota, ei nyt ihan hirveän kaukaa täältä Pohjois-Savosta Rautavaaralta. Siellä toteutettiin joitakin vuosia sitten aika kiinnostavat osuuskuntakuviot, eli rakennettiin laajakaistaa ja sitten kaukolämpöä asukkaiden omistaman osuuskuntamallin kautta. Tuossa laajakaista kuviossa lähtökohta oli aika lailla se, että siihen aikaan kun sitä lähdettiin puuhaamaan, niin Rautavaaralla ihan nämä niin kuin maanpinnan muodot rajoitti tavallaan langattomien yhteyksien toimintaa sen verran, että hyvin monet koki, että, että yhteydet ei toimi sillä tavalla, kun niiden olisi hyvä toimia. Ja siinä äh, niin kuin mun mielestä kiinnostava piirre oli se, että siellä tavallaan asukkaat ja sitten kunta tämmöisenä virallisempana organisaationa yhdisti voimia sillä tavalla, että kyläaktiivit ja toisaalta sitten sieltä kunnan puolelta talous- ja kehittämisjohtaja lähti kulkemaan kyliä, kiertämään erilaisia tupia ja mökkejä ja kyselemään, että jos tämmöinen homma laitettaisiin pystyyn, niin olisitteko lähdössä mukaan. Se, mikä myös teki tämän kiinnostavaksi, niin oli se, että siellä heti alusta lähtien oli ajatuksena se, että se hinnoittelu täytyy tehdä sillä tavalla, että ihmisillä on varaa taloudellisesti lähteä mukaan, eli sieltä ei tupsahda kerralla useamman tuhannen euron laskua liittymästä, vaan se täytyy pystyä hoitamaan jollakin muulla tavalla. Ja tota, ää, ainakin silloin alun perin rautavaaralaiset onnistu tässä näin, eli ne pysty luomaan sellaisen mallin, joka taloudellisesti koettiin mahdollisena Eli siellä maksettiin pientä summaa, mutta sen pienen summan maksamiseen sitouduttiin sitten useamman vuoden ajaksi. Ja se näkyy sitten siinä, että joiltakin kyläkunnilta jopa 80 prosenttia asukkaista liittyi mukaan, otti tämän laajakaista liittymän itselleen ja sitä kautta sitten homma pyöri eteenpäin. No toinen sitten tämä lämpöosuuskunta. Siinäkin ajatuksena oli se, että siinä Rautavaaran kirkonkylässä niin siellä toiveena oli se, että kun siellä oli pieni tämmöinen kaukolämpöverkko jo ennestään, että tämä kaukolämmön tarjoaja voisi laajentaa sitä verkkoa teollisuusalueelle ja sitten toisaalta tarjota myös siihen taajamaan asukkaille, joilla monilla alkoi olla oma koti siinä vaiheessa, että aikaisempi öljylämmitys alkoi olla vähän niin kuin tiensä päässä ja sitä joka tapauksessa olisi jouduttu remontoimaan ja miettimään, että millä keinoilla lämpö talvisaikaan varmistetaan. Mutta sitten tämä kaukolämmön tarjoaja, joka siellä toimi, niin ei ollut kiinnostunut tämmöistä laajennusta tekemään, koki, että se ei ole taloudellisesti kannattavaa. Ja tota, tästä lähtökohdasta sitten taas asukkaat yhdessä, ja kunta oli siinä mukana, niin lähti rakentamaan miettimään, että voitaisiko tämä homma ratkaista jollakin muulla tavalla ja he perusti sitten lämpöosuuskunnan jossa jälleen mietittiin sitä hinnoittelua siitä näkökulmasta käsin, että se olisi taloudellisesti järkevä ja mahdollinen ihmisille, toki myös kannattava, koska taloudellisesta toiminnasta puhutaan, niin, niin, niin tuotto ei voi olla vähemmän kuin mitä todelliset kulut on. Ja, ja he sitten onnistu luomaan tota, paikallista puuhaketta hyödyntävän voimalan verrattuna siihen aikaisempaan aika lailla pitkälti öljyllä pyörivään järjestelmään ja sitten tosiaan saamaan laajasti asukkaita mukaan. Eli siellä silloin alkuvaiheessa niin jotkut